こんにちは。元気ですか私はこれです。私は25歳です。アメリカから来ました。アーティストです。日本に行きたいです。Twitter フォローする。シェアするください。 ありがとううん